وناسة ونساخن لكي بجنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليومين خلوها ليكي تعبانة حطي راسك عالمخدة قصد حب والقلب عم بيدور في فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا ولو شو ما يصير بيناتنا هيدي بيدك هاي حياتنا مو اليومين خلو عينيك تعبانة حطي راسك على المخده جوا قلبي ما بيقدر لونه أبيض وقلبي ما حدا زيك ما شو عجبني رد